लॉक क्यों कर रहा है आज जाने नहीं देगा कौन है तू पहचाने नहीं जाम का मैं अज्जू भाई हूँ अज्जू भाई मैं एलियन हूँ मैं दूसरे गोला से आया हूँ अरे हटाओ कटाना राज स्टार हमको वन टाइम मारना सिखा दो हम प्रो बन जाएगा प्रभु मेरे बच्चे बच्चे मालूम है हमका लोकेश गेमर है नोबड़ा नहीं है दो चार बॉट वो भी मार सकता है <laughs>